What's up people from YouTube? Bueno, estamos aquí en Back to School en la última misión. Vamos a hacer un paseo por la ciudad. Y bueno, ahí tenemos a Slenderman que nos va a dar una pequeña ayuda Slenderman. Te vamos, Espero que salgas del bosque algún día. Bueno, la versión personificada de Slenderman. Bueno, vamos a darle duro. A darle duro. Bueno, estamos aquí. Maldita sea Dios santo, ¿por qué será que hay tanto tráfico en la fucking ciudad? Esto es como la realidad. Hay demasiado tráfico. ¡Pum! y si te chocas, te sanciona entonces. Estamos dando un paseo por la ciudad, tengo que regresar en menos de dos minutos. Si luego... Uf, uf, qué cerca estuvo eso, qué cerca, Dios santo. ¡Uah! ¡Ay, Dios! Casi me golpeó, bueno. Casi me golpeó, uf, qué salto, qué salto, maldita sea, qué salto. Soy el fucking amo. Hasta me dieron una buena... Uf, uf. Parezco rápido y furioso, Dios santo. Creo que Toreto le quedó corto. Entonces vamos a coger el primer checkpoint y el último. Mentira, no, el último me falta muy poco. Entonces cogemos una curva y bueno. Va, de este momento todo va perfecto. Todo va perfecto. Uh, tío, estos semáforos son demasiado confusos. Y bueno, con la suerte de man que nos hace poco, vamos a lograr esta misión. Ya falta poco, ya falta poco en el uh, que tengo que muriendo los pantalones. Creo que, uy, uh, qué cerca estuvo eso, Dios santo, de chocar. Y bueno, voy a acelerar a fondo porque en serio, ya falta poco. recuerde que son dos, minutos. Dios, esta vaina creo que es la peor misión del, GTA. Y bueno, ah, mierda, me choqué. Me choqué, bueno, solamente fue el vidrio. <laughs> el vidrio para el bueno. Me imagino que me harán un 94%. Bueno, he mejorado mi habilidad de conducción y bueno, maldita sea, lo voy lo logré. Nuevo récord, nuevo certificado, mierda. Ah.